para min un valor é poder defender a Alianza democracia. Con é poder defender a democracia. Entón, se si me, si me permites, sí, sí. digo, porque que acabar, sí, tempo, puedo acabar pero... o argumento <laughs> sí, sí, en, claro. cando podemos volver cando queirade. A ver, Creo que xa prorroguei bondo non falar de pirolos nesta cangle. Os pirolos son o piar fundamental da sociedade heteropatriarcal na que vivimos. Acostumados a ter canto privilegio social se poida ter, son seres que nunca tiveron que pretexerse nada na súa existencia, quitando medirse os pirolos cando tiñen 12 anos. Debido ao mobilismo da súa concepción social, cada vez que ven algo que para barasusta un pouco o panorama, entran en cortocircuito de vergonza allea e empezan a facer o que mellor se lle dá, decir parvadas. Moitos son os exemplos que poderíamos enumerar deste tipo de individuos, pero seguro que xe conocedes a uns cantos. E tampouco quero que os ofendiditos pidalos me veñen despois a foder a cabeza e así. Este espécimen tamén ten un esquema comunicativo moi particular. E hoxe vou dar unha pequena guía cos recursos comunicativos que máis empregan para manter o seu status. O primeiro recurso que vamos tratar é o absolutismo. Isto é así porque sempre foi así e sempre será así. E xa está. A ver, isto ten sentido tendo en conta como mundo está feito para estes seres e nunca aprenderon máis que o modelo básico reductivista que representan. Esta postura faise máis presente cando aportas argumentos en contra da súa visión. Non, non, pensar, os catalanes eses queren independizarse polo gato, na, que todo o mundo sabe que son uns amarrados. Pero a ver, é un conflito social nacional de centos de anos, con matices colonialistas... Que é polo cartos, joder, non me que todo bien que xa se que pasa moito. É polo mundo carto, hostia. Seguimos con ignorar a interlocutora. Obviamente, como Pirolos están acostumbrados a estar no cumio da razón. Polo tanto, a non ser que recoñezan que o interlocutor e outros seus especímenes non se molestarán en escoitar porque non é un humano con razón completa como eles. A parte que ao mellor falle replantear algunha minúscula parte da súa concepción. E que puta preguisa andar a pensar algo fora do discurso heteropatriarcal. Pff. Despois de escoitar os argumentos cos que lle contradija a súa postura, volverán a repetir exactamente o mismo porque obviamente non se van a escoitar. Eu nestes casos optaría por decir directamente me coitar, puto pirolo?». Tras isto, ven a interrupción. Estas son técnicas que se herdan desde a infancia, pero se eres unha persoa respetuosa e tal, aprendes a omitilo, por consideración a outra xente e para non deixarte en ridículo a ti mesma. Pero, bueno, eso do respeto e do sentido do ridículo os pirolos levan o mal. Polo tanto, cada vez que teñen a oportunidade de interrumpir o teu argumento e volver a desir unha outra vez o que estaban desindo, por fano. Así, a parte de calarche, fan que perdas o fío da túa argumentación. Para min, un valor é poder defender a democracia. É poder defender a democracia. Entón, se si me, si me permites, sí, sí. digo, porque podo acabar, sí, tempo, podo acabar pero... o argumento <laughs> sí, sí, en claro. cando podemos volver cando queirades. Seguimos con deixarche quedar como unha histérica. Aquí xa entramos no terreo de vergonza allea real. Cando ven que a súa opresiva e reductivista liña argumental non se sostén, o individuo comeza a artellar o discurso vexativo, comezando a redirixir o seu discurso a acusarche de feminazi, independista, etarra, delusionaria, engreída, opresiva da diversidade. Calquera cousa, calquera adxetivo que se lle ocurra que poida ir contra o discurso heteropatriarcal que defenden, pues lánzano a ver se cola. Agora non se pode decir nada, xa todo é machismo. Tranquila, muller, hombre, non bonito, que estamos a falar máis, fame. E por último temos a descalificación. Aquí se chegamos ao punto ácido das especialidades pirolas. Que argumento máis infalible que chamarche puta porca parva do carallo? Non tes nin puta idea, chochista de merda. Este tipo de recurso vese moito cando se entra en temas políticos. O chefudo ese jodezas, que quere que os que temos algo lle a nosotros. Ay, Ai, millón ou Xinzo é se vai adelgazar agora que está na casa. Mira a morga esa, que seguro que ten a moita toda chea de ferro. Seguro que non hai ninguén afado, foda, home, quen vai foder a esa morga? Bué, espero que vos parecer educativa esta guía do que esperar por se vos aventurades a tratar cun destes especímenes. A ver, hai que ter algo de paciencia, que non todo o mundo nasceu aprendido, e a parte que os collos pesan moito e non deixen pesar ben. Ala, abures, abures, chuses! la democracia, con poder defender a democracia. Permites, digo, porque puedo acabar, sí, puedo acabar pero... o mm, argumento. Sí, sí, en claro.